الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا خدا أبدا سيدنا محمد ولا آله وصحبه ذوي ولا آله السلام عليكم بك سنغال بك أنت ني باي خال في سين ماك دي سين كير di aman bëkté bu baax di jakarlo yeen rawati nak émission bu mag bi di jotaayu magni ñi magni nak kon ni nañ ko waxé say suné lepp gënul magni ndax ni nañ ko waxé dinañ ci waxtané magni waye dinañ ci wo tamit ñi nga xamni ñom ñoy tag sayyiduna muhammad jaarale ko ci bindu magni di aman bëkté bu baaxa baaxa baaxa baax di nuyu baax sama yaay boy waye di nuyu mbolem kilifa diiné yi di leen ñaanal sunu borom yàggal leen fi di aman bëkté bu baaxa baax tay ma dalal sama xarit sama kat ma sha Allah sun ibrahim boy ma bayiko mu nuyu ñi lay تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهم قولي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا بارك برمتوبا توبا سيد بخادر نين لي نيو باخ دي di nuyu mbooleem ñuy seetaan ñep di nuyu waa site bi bu baax a baax de ñaanal sa borom dafa leen tawfiq tay yokku ko ba mu daj àdduna bi kap ci barki yent bi di jaare mbokki taale bi di ci jiital sëñ Muntaxa Mbàkke fi tok toogaay borom Tuuba ak mboolem kilifay diine yep di jaar suñu wajur yi bàyyi ci kër ga di len siyaare baax di jaar mbokki taale bi ah, di len nuyu bu baax baax jërëjëf sëñ ibrahim mboj ñëw ñing lay fay bu baax baax di amaan mbégte rek ci sa teewaay fi wax dëgg yalla ndax xamna ni jamono ji nga toll mom xatna lool ndax ya nga waajal bis ay sëñ ibrahim mboj bëgg na no xam kan moy sëñ ibrahim mboj sëñ ibrahim mboj fan la dooree jang bi sëñ ibrahim mboj dafa jógee dara ja di jang wala sëñ ibrahim mboj mu jotta jaar dara jang bi da ka dab waaw cheikh abdou khader loolu mom sawar nañ ci tontu ko ndax ñun dañuy faral di wax hmm. ni ban xamé suñu nday ndeyjoor ak suñu càmmoñ ci lan nek di jang alquran masha allah ñu dooree ko ci suñu sëriñ bu daan wax mustafa Ndiaye fu lañ jëk di jàngi ginaaw gi dewe ba deugar tuti suñu wajur yi buñ ci suñu baye ci Cheikh Mamadou Mokhtar gi jaar naan fa moom waye taxu ñu fa yàgg lool ginaaw wet ñu yobu ñu sëriñ mustafa sen ñu fa jógee nag lañ ñuy soog indi ci oustaz Nourou Ndaw fa daan àggalee jàng mën naa ni fa defee lépp lu nu xam mën naa ni fa daan ko xamee. Mm-hmm. njàng mi nag moom daanaka mën naa ni moom moom dama xàmme rek bëgg ko nekk ci. Mm-hmm. suñu waajur it daan ànd ak ay jàngkatu xasida. Mm-hmm. donte doonul woon jàng sax xëy na. xamuñu woon loolu ba cee dugg sax waaye biñ ba gindeeku ci xasida yi ca ñu xam ñuy topp ci ginnaaw jànkat yi nekk ci dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla fu mu dégg daayira di fa dem waaw borom bëggloo ñu njàng mi ñu nekk ci di nab nabi di yëngu ci daayira yi bokk daayira sopp xaadim moom la njëkk a bokk ndax su booy juru jigéen moo ci bokkoon dem ba amatul jot mu bind ñu ci ñu ànd ak ñoom nekk ci xasida yi mm. ci nab nabi ba tey jii waaw. Euh, macha allah dégg nañ sëñ Ibrahima Mbodj maanaam fi nga xam ni la jaar ci loxo yi mu jaar ci wàllum arxuraan di boole ñoom ñëpp di leen nuyu rek ndax arxuraan moom mooy lépp te di ñaan suñu borom gën leen fay yàggale. ndax loolu rek lan leen lan leen am na di leen ko ñaanal ñu dégg bu baax sëñ Ibrahima Mbodj fi mu xam ni ci la jaar ndax waajuram bu góor moo daan topp ay jàngkat waaye taxu ko woon a doon jàngkat waaye sëñ Tuubaa fayee na ko doom ji doon jàngkat euh, ba tax na sëñ Ibrahima Mbodj euh, ñu gis la tey jii seen Ibrahima Mbodj don ko xamni mën na ni jangam ñepp koy bëggé ci ci ñepp na diko bëggé nak bala may duggal ré nak dama bëgg nga bëggal gaay yi eh, ci beytu xassida yi ñi soga ñëwaat bi malikin wa safi wa abi hanifatin wa ahmadan listajibi بمالك وسافي وأبي حنيفة وأحمد لاستجبي بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي لي نعما في أجل مثل غيث كرما بجاي إسرافيل هب لي اسمه أهوال يوم الغمة بجاي عزرائيل كني يا جميل رحمتي وكذا بعد الرحيل وجعل توسلي لمن يدنو بي سعادة الدارين واغفر لي بي وليجد وللذي داني لنظمي بالأمن والردواني وبسعادتي وبالخماية عن جملة أسواء والعناية وبنجاتي من سؤال وعذاب وسكرات الموت رب والحساب وبالبصارات وبسرور عند مماتنا وفي النصور وصليا وسلما على النبي وآلي مع السحاب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سياب يا سميع واغفر لكل بزيدان تأنخ بيا وحققا سعادتي يا ربي يا والطف بنا وقونا وكن لنا وهم لنا حسن الختام ربنا وصلي على نبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم وصليا على نبي وسلم وقتب حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين jërëjëf sun ibrahim amaan nañ bëgg bu baax a baax a baax ndax xasida googu nga laal moom day xasida gu yéemi doon xasida gu kéemaane macha allah di ci ziare waa ahlu tuxfatu gi yëpp di leen ci joxaat seen wàccuwaay di ci ziar bàyyi ci di moom soppee tuxfatu waaw ah, di ci ziar sama bopp ma nit macha allah waaw ah, maa xam naa di nga ci ñëw sa après waaye sëñ ibrahima ñu gis eh, rajas gi macha allah ni mu tegoo ci yoon ni mu jaaree ci yoon sëñ ibrahima moom day rajas wala day def njàngum aw wala ñaar yëpp lay boole waaw Cheikh Abdou Khadir ñun façon njàng yépp la ñuy jàng hmm. dañuy rajas di jàng njàng mbaw ki sikar mais par rapport sikar ak xiin comme hmm. sikar benn benn hmm. ndax yooyu yépp ci biir njàng may na bokk njàng dafa yaatu ginnaaw waaye dañuy boole yépp waaye daanaka boo xoolee bu fekkul programme boo xam ne maa ko war a loolu ci yépp damay rajas damay rajas man maa ko bëggee noonu ndax njàngum rajas daal man bëgg dama koo bëgg loolu waaye nag yàlla moo ñu natoo njàngu awu te mhm. dañ koy def mhm. dañ koy def waaye nag bu fekkul programme boo xam daal dañ ci engage ñu war koo jàngi moom sunu jàngalu ci ëpp ndemee ci mbooloo rajas lay doon moom mhm. waaw macha allah kon dégg nga wax mam fepp lay lalé waaye rajas bi dal la gëna yité wo ndax wax it wax deug yalla ku tedd ci manam maanaam macha allah sax manam foofu le la fa don jang mo xamni jang mu wër la ndax rajas mom yaakaar naa ni ànd ak lenn ci xasida yi rek nga yem macha allah yal na bi gëna yok ba ñëpp eh, di la seen fune ci barke xasida yi waye eh, ba tey rek yeen ngi ci émission eh, jotaay ëtt mag ni tay ji sëñ Ibrahima ñu bëggoon xam sëñ Ibrahima Mbodj mom da yor yaru boppam wala sëñ Ibrahima Mbodj dafa am ku muy roy. waaw sëñ Abdou Khadir am naa sama erreur bopp ndax lu ci mel ne tox photo bii ñu doon jàng léegi. ndeysaan ñun ñoo ko daajal suñu bopp. Mm-hmm. ak yeneen i daaj. waaye nag teewul am na ñu ñuy roy ndax dañuy jàng eeru mag ñi. Mm-hmm. ci meeri nga xam ni dañ koy tuddee eeru bolop dañ koy jàng ci Baye Moussa Samb Baye Fallou Ndiaye. Mm-hmm. ñooñu xam ne ñoo daajoon heure yooyu daal nañ ciy roy njàngam Serigne Moustapha Seck lu ci ëpp dañ koy jàng. Mm-hmm. ak Serigne Cheikh Diom Baye waaw ñun daal maanaam polyvalent lañ ci mën nañ xeetu jàng yëpp. macha allah xeetu jàng yépp mën na toog ci biir kuréel di kuréel. Mm-hmm. ndax boo xasee ba nekk jànkatu aw. am sa borom nim ko may new na ñeneen ñu ko may ndax da ngay da ngay da ngay complété mhm. am da ngay mëna laalé fep waye nak sunu jàng mom li ci ëpp sëriñ mustafa sék dañ ci roy ñu koy nuyu baax di ko ziaré ma sha Allah ak alhaji cheikh jom bay waye nak ñi suñu ay bop yo xamni wax deug yalla ay eeru rajas lañ ñoko dajal suñu bop waye bu dé walum jàng wu meg yoy eeru mañ la di jàng ma sha Allah eeru mustafa sek ak euh, bu sëriñ cheikh jom bay ak yoyu yor rajo si moom suñu heure bopp lay doon macha allah kon ni ko waxee rek euh, sëñ Ibrahima Mbodj ñu dalal ko fii si seen Kayor TV euh, sëñ Ibrahima gis nañ maanaam maam yar gi ak dal gi macha allah. ak li nga xamni maam ñoo ngi rayit maam say bu la déggé ku la déggé seen xel day dem ci ñooñu té loolu moy royu kay euh tay seen ibrahim ibrahima euh tay bu engager programme ndax dégg na nga ni da ngay engager programme seen ibrahim mboj dafa am dafa am ménager bo xam mom moy dox programme wala mom moy jëlal bopam ay programme a ah, dédé ñun amuñu ménager mm-hmm. amuñu ménager ndax ménager xëy na li muy lim ñuy defal ñun mëna nañ ko suñu bopp inshallah ndax ñaari ñi lay jàngaloo ñu ci bari ñu la xam lay doon des am ku la xamul dégg sam jàng rek di la bégge bëgg nga jàngal ko mais kooku dama jàpp ni li nu boole wala li ko attiré ci man ba mu bëgg ma jàngal ko mooy jëm sëñ kon na war wax ak wallahi ma xamit wax dëgg yàlla bam rumbee ñëpp di ma jàngaloo la sama capacité mënoon na wax ak moom kon du xool kenn ku may waxal man may waxal sama bopp. kon Ibrahima moom parewul pour wut manager. déedéet loolu moom pare wu ko sax. incha allah jàngal sama bopp. Mhm. mën naa waxal sama bopp tamit. incha allah waaw masyaallah allah kon kep ko xamne rek ñew nga ni ñew na ci nit ni dama ma lay angul ibrahima mbooj wax ak yow maam jor jor ngay wax ak moom seen ibrahima numéro am après nako joxe ñep nga xam kep ko soxla rek mom ngay wo direct masyaallah allah sax mo gën ndax fofu lañ tollu ci jamono ji euh, ba tey rek euh, seen ibrahima euh dañuy dugg ndax sen ibrahima mbooj mom ci xasiday la yam wala sen ibrahima mbooj day bind ay olofal diko jang waaw damay bind ay olofal waaye nag bariwul lu ma koy def lool lool mm-hmm bariwul lu ma koy def loolu mais am na ay olofal yu ma bind am na yoo xam ne nag guma ko waaye am na yoo xam mas naa bu mel nan bu mel nan ngay génne. ku ci mel ne sunu bàyyi njool Cissé. ndeysaan ndeysaan bi mu wàcc liggéey. Mm-hmm. rendre mën a rendre nan ko hommage ci benn olofal. Mm-hmm. génne woon ko sax ba <clears throat> daanaka waroon na àddina bi yëpp. ndeysaan xam naa rek ñu si ñamal tuuti rek euh, ñu njëkkanteeg temps bi ndax xam après dugg ci bis bi allah aduna mangi ngi deeti Juli jullit ji noo ngi deeti joy wan ngeen de ko ni woy juri tool ba wàcc na di boy muda di go baykat yu ndaw yi leenu fooy ngir wullikan balaaku naa soo xalamee mbaa nga xiyaas yor yor ba bàyyi ne jaas àdduna dootuloo ko laas ba tax nga geesu àdduna ta bèo woon ai ay mayam ku yaatu woon ci xam-xamam daan lay ba am lu lew bay njool China. Nay na na yàlla buur fayal nu ko ligganti moom te teeru ko defam ti ñun matal nako ko ba na wacina wàcc naa masha allah xam naa Baye Ndiol mam sa goro la yaakaar kon da nga baral loxo mam alafal bi bi koy bind daa ci ñoo ci waxtaan wala ya tok rek nga koy bind ndaysan ku ci melni man rek mm-hmm. ku melni man la rek mu am ben initiative bi mm-hmm. mu ma telephone ni ma dama la soxla ma ñew ñu waxtaan ci mu ni ma man de dama gisoon bay nga rand ko hommage xamul ni sax mën naa bind alfon mais xeyna di ci am yàqeen rek dund sax ay affaire yu jàng ak yoy non en tout cas mu ni ma wa fek mom mi ngi yor benn machine ordinateur mu ni ma mën naa defar suma ndax mom day yëngu ci weneen walu bi muy affaire rab ak yooyu di dëgg ay bit bari xam ko fi ci dëkk bi ma sha allah mu ni ma mën naa la koo defal ndax bo gisee son bi ñu bari sax amna na ko boko ko dafa am bit bu ci def. ci suuf ci suuf mo moo gunge son bit legi man ko sax est ce lool na yow mën ma denko ko ma bind fal ba ci ñaari fan marché bu gudd la. ñu ci mm. barkeelu lool rek. Ah, ma sha allah. après ñu and ma ngi ñu def ko wa yalla xamna naa ne bi ma koy def yaakaaru mo woni sax dina ag fi ma gambi may tok su ne lan may message di ma wax ni ma dan ma jox sa numéro fal bu bàyyi njool bi ndax ci cosaanam fofu la. Mm-hmm. wax dëgg yalla ñu bari dañ ci teral nag ñu bari ya, bari bari dañ ci teral wallahi bi ma ko ñëkké def ma koy fatalikou benn mbokk talibé bu dëkk fi talibé sax dama baña tur bi da dox ba rek man rek ni ma dégg na olofal bi nga defal baye jol te koku dama ko bëggoon lool ndeysaan da di yëkëti ñu ni moma ci jox xaalif allah akbar yalla xam na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te it ban koy def sentu won ci lool waye mhm. nak ko kan defal mo toll non ko kan defal mo toll non ay du jitu ñu koy waxtaanal ci ak njabootam ba lu ko ba ma sha allah ko koo ma sha allah sen ibrahima mbooj li eh, nga wax munu ñu ci tegaat lenn ndax bànjool mom kep ku dëkk cees rawtina man nafal mi xam nga kon moy jëm joju day nah, ñaan yalla yok leeram nak ta taas ñu si barkeem waaye bala ñuy dugg ci nga xamni moy bis bi bisu cant gi eh, sëñ ibrahima dañoo gis jankat yo xamni tay Dono ni ñom dañuy yam ci jang yi rek banque seen loxo nangu ñoo liggéey seen ibrahim est ce que jang mi rek la la def métier wala dakaa boole métier dédé seen bu xaar ñun am nañ beneen yëngu-yëngu buy burul jàng mi man na ne jang mi mo jitu ci ñun ndax mm-hmm. jang mi ban koy door bobu ñi ngi jang ñu ngi jang mm-hmm. alcorane kon jang mi mo jitu ci ñun mm-hmm waye biñ jangé ñun ba nopi ba jóge ci daara ci dañu am métier mo xam dañ ko bolé mom di liggéey muy mm-hmm. métier karo kon ibrahima da ngay karo da ngay karo le wa man dama ngoy ngi xam ci a xam <laughs> métier moom la ñu sa borom séddi mm-hmm. ba légui nak ñu ngi ci bàyyi wuñ ko té bayé guñ ko mm-hmm. waaye nag daa am lu may faral di wax ndax des fois sax dinaa dégg ñu naan jangu du métier waaye dàq naa hmm ndax tagg yonent bi dara sallallahu alaihi wasallam dedet man ñi mo nekkon seen métier daaw liggéey dara té njàngum xasaayat bi fi doon toll na foofu kon dinaa contre ñu naan jàng rek du métier mhm. ndax jànkatu xasaayat yi ma fi lim nii ak ñu mel ni ñoom wax dëgg yàlla ñëw ñu doomu aadama ci benn teraangay àdduna kon ñi nan jàng du métier maa ngi contrôle maa ngi damay contrôle loolu. mais xëy na euh, doguma la boo déggee am ñoo xam naan jàngalu métier comme dafa mel ne sama saal bi ñoom maam ñoom njàng mi rek lañuy lañ jël rek def ko programme buñ buñ amul njàng dañuy toog yenn saa ñu romb la tey jii ni la euh, jëwriñ ziar naa la loo may joxe foofu xam nga yooyu yëpp am na fi xëy na foofu nit ndax boo xoolee ñu ngi fi tudd ngay roy rek ñoom am nañ métier ñoom am dañoo yor seen i métier mais am na tamit moom boo fa demee ba toll xëy na njàng bi moom day euh, day day féete kaw métier bi da nga dem ba toll foo xam te métier bi koy tek ndax maam fofu dang fa toll mais ku fa tolloogul moo tax ñu ko fay xalé bu ndaw bo xamni ni yow nga wara toll jang métier nan yaa ngi wër jang lu melni ni corona bi fi jaaroon jàngkat yu bari xam nga sa saar gi jaaxle won mais ñu bari dan maam danoo mujj a jaaxle te ci ci lañ jógee sax ñu bari da wuti métier xëy ñoo ñu fofu lañuy waxé deug la suñu baye si day daayira yal na ko doole leen amin way amin way da daan wax ni dé ci nek ci métier mi bam mm-hmm. damm sa bopp mm-hmm bu dammee ya, sab gopp rek maam jang na yor la mais bu damagul sab gopp mo mënugul laa yoon dedet mom mom loolu mom dama koy contre moom hmm jankat bo xamni ni say programme wul non hmm amo kasse bo xamni mom ngay ko ngir man cee yor sa bop mom lima mhm. kan lay digal mooy nga liggéey macha allah maam nah, man man non lay doxé te mom lay digal kep kumay digal hmm ndax man mom lay def waye nah, nak ko xamni ne mom bir na la jang mi mom man na la yoon bu wér bu la nexe nga bayyi bu la nexe ci tëdd na la bu la nexe nga dem tëdd na la ndax jankani yi ñu tuddu fi léegi ak ñu melni ni kenn ko ci nekk wax yalla euh ana bi li ngay tok do ah, jang moo ëpp fop li nga nga ne li ngay li ngay jàngi mo ëpp li ngay tok doo jàngi parce que ñom sa bitim réew lañuy lañuy jang lu upp ñu wu fi mo dagge be dem bitim réew wallaahi fofu hmm te wax deug yalla yàlla boole na leen ñoo xam ne ñoo leen di teral hmm. donte sax ñi nekk ci xasaat yëpp am nañ ko waaye doole moo yemut déedéet kon daal ñaari yëpp maa ngi koy wax macha allah maanaam jànkat boo xam ne amul métier hmm. na dem uti métier waaye nag jànkat bi mën naa demal uti métier mooy hmm. jànkat bi nga xam ne ay programme demeewul noonu wallaahi boo jàngee bala ngaa jàngee te yàlla xam ay daayira rek ngay jàngi da ngay dem ut loo ko booleel ndax borom daarul moxti yi daan na wax ni euh, maam ko dun maam nan ko dun métier mm-hmm. ndax talibé bu dun ko maam bu utul métier du tala jaamu yalla do bu jaamul yalla do do maam aljana do la yomb wallahi ndax da ngay wër rek ngay wër ndax señ Tuubaa ne wona Cheikh Issa Dieng ba mo talibé bu dul hmm mënu ko déedéet mënu ko bok amé waccu ko ndax du la jarign dara métier mom lu yalla fonko la wallahi ta àdduna bi li ñu fi yàlla wàccee muy jaamu yàlla ak liggéey. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay jàngkat lan ñu mag nag ñoom fi mu toll nii ci seen liggéey lañ nekk. Mm-hmm. kon nan am côté bu ñu leen royee am côté boo xam ne bu ñu leen ci royee. Mm-hmm. muy jàngi ñëw tëdd. wallaahi ku ca tollu daal def ko. macha allah yow ku ca tollu nag moom. dëgg yàlla li ma lay digal mooy ngir ci loo jàpp macha allah yu mel ni sax ku mel ni soxna may mbàkke seen modou moustapha dénkoon na hmm. ko loolu ne ko nañ jaamu yàlla ndax moo yor kër këru alaxira hmm. waaye nañ liggéey ndax moo yor kër àdduna waaw hmm. ah, kon liggéey moom moo jiitu ndax jaamu yàlla liggéey leen wax kon di wax ni rek eh, loolu rek lan amoon nu kii xam naa ñu ngi ñaar waaye dañoo bëgg a ci bis bi nga xam muy bisu sant Serigne Touba bis bi maanaam nan ab yëg-yëg la ci yow wala am digal loo xam sa sëriñ moo la jox Eh, damay ya wax mhm. ni Cheikh Abdou Khadr tok bam neex la ngay sant mum ku ne la wax wallahi jarul jarul xaar mhm. te it ñun dañuy sant yalla mi ñu boole Serigne Touba hmm waaye dañuy sant Serigne Touba am boole ñu boole ci bopam hmm ndax wax deug yalla ay jankatu xasaayit xasaayit la da naka dañuy tok at bi yépp ni ñi amé bis di ñu ko wax ñu cey dem kon yoon la benn bis nga toog da nga xam ne ñoom nga daan demal nga wóolu ñu ñoom ngeen bokk santandoo sañ tuba macha allah li ci jubloot mooy comme leen ngeen ci leen ngeen rek maam ñi ñuy bàyyi chaque jour ci suñuy kër di génn ak ci suñuy koñ di génn di dem ñu xam ne ñun bu génnee ci lay dem lu ñu ñor la muy xasaay rek mooy génn dana ñi ñëw it xam ne bu ñëwee ñi ngay suñu mbokk di nekkit dañ ko ànd ak suñu mbokk xasaay mhm. di loolu lañ jublu ci ci ci maam ci kii bi ci ci ci bis bi mhm. mu nekk bisub sant waaye nekk bis boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ko bëgg ànd ak suñuy mbokk ak suñuy soppe ak suñuy xarit ak suñuy dëkkandoo am di jàmm yëpp mhm. ak it wax dëgg yàlla euh, boole gi xam sëñ Tuubaa boole nañ ko ci boppam waaye mhm. nag delloo ci njukkal jàmbaaram jami borom daaru ñooti macha allah te xam ne wax dëgg yàlla amuñu lu dul moom waaw mhm. nah, loolu daal lañ jublu ci bis bi di ko woote saa su nekk ah, ren nag mu nek première édition bi wax dëgg yàlla di ci woo julli jeeg taali bi yëpp bis bi bis bi fan fan lay ya, ban quartier lay ya, amee bis bi Thiès lay ya, amee mi dina fan mhm. terrain Baye Mass boo fa ñëwee rek foo laajte bis bi nan la ko wax insha allah rabbi waaw ñu koy ci fay wote muy tàmbali 19 euh, heures allah rek ba guddi gi sore ba ba fu fu ko fu ko gaay yégué rek dañu murik dina yéxé yék mom euh ma sha Allah waye day melni rek bis bi yaakaar naa ni ku melni sunu DG bi nga xam ni Matar Guen ma sha Allah gis nañ ni ci ni ko ci taxawé yité bu baaxa baaxa baax ba légui sax wallahi ñi soñ dem leen sét Ibrahima dem leen sét Ibrahima té lu ëpp ju jitu loon tax ndaysan fekkon nañu waxtaan ci nga xam ni kon manam li rek mo ci am solo diko ziar mom bu baaxa baax té talibé cheikh la bu Ibrahima ni won tay dama yemalé ci mouride rek kon dem li moy wane ni kat lepp ben la kon loolu ni nga ci ciy bégwaat bu baax a baax a ba euh waye a Ibrahima tey bis bi nan nan la programme bi na na na na a tëddee waaw nga baal ma rek ma ñu cheikh mohtar momu moy mhm. dc ma sha allah dëgg yalla ñu koy ziar ndax mënu ñoo tuddu fiñu ñu moy arabu nur ba jeexatal ñu tudd ndax it wax dëgg yalla ba ñu ñëwé ca daara ja mhm. so wéjur indi ñu fa tak ñu ci loxal oustad nooru mu wëlbatiku waat Tengi ñu ci loxo Matar iya. aku ku ci As ñoom maso mbay doon daal ak Aziz nyom nyep. wax dëgg yàlla ñu nekk fa suñu magu daara wax dëgg yàlla Matar mais dama koy wax ni yow yaay sama oustaz yàlla iya, ya, xam na ko ndax bari na lu bari bari bari bëri sama ma mo mo mo mo mo maam maam ci mo ci mo la jaar ci bari, bëri ak ñu ma dund nii ndax ñoom ñoo nekkoon suñu magu daara ñoo ñu doon jàngal te wax deug yalla mu nek ku bax nek suñu soppé ndax hmm. fay wax ni man képp kuy téye micro di wax muy murid ak tidiane khadra xaadir ak laayeen nak ñaseen ak ñëpp ibrahima mbuñ moy sama jankat wallahi bu togo nak man ci nit wax ma ma xam ni bëgg lu ma neex hmm. waaye mbooloo mun mën a daje bu yoree micro wax xamna na ni loolu dëgg lu ci mom ñu koy hmm. ñaanal sa borom defal ko jamm sa borom defal ko tawfiq defal ko guddu fan defal ko wër bis bi wax dëgg yalla ah lañu yalla boole won ci daara je lool lay fedel ko leer yu ak japp gi muy japp ma mhm. boole ko ci parents yi wax deug yalla mhm. ah boole boko boole ko ci ñi nga xamne ñom la dara jaale bis bi mhm. diko ci wo di ci wo wa daara ji yépp deug yalla di ñaan sa borom may ñu fekk ko japp ñu koy ziaré baax seen matar gi waaw euh, masha Allah ni euh, temps bi dañ ñoo xoj rek waaye dafa ma deg nga def ñaari olofal yo xamni ni ngi jëngal jamono ji ñaari alafal yo xam bëgg na nga mosal ñu si xawma da ngay mosal bi tejj bi xoma muy alafal bi nga def Serigne Touba ak alaf bi nga alafal bi nga def ci mam tierno ndax xam na ci lepp mam tierno la xam nak ban ngay ci xam nga seen bamba lay ubbe xawma mam tierno ngay tëjee sëñ Touba moom mooy Thierno mhm, tierno di Bamba tierno di Bamba ndax bu masala tok juge ci geej gi sante mbokk taalib yëpp mhm. am ko tok ci xelam na wa sëñ Touba la motax santul tierno mo mhm. mu jékki-jékki tourné ko daan ko tierno mooy ñun xët te nee na ma masaane nek ci géej di julli ceerna moo may liqaamal ko ñom ñaar duñu duñu duñu ñaar kenn lan borom daaru su ma laalee ci borom daaru day melni rek la nga ci sëriñ barke sëriñ ma sha allah ma joy fi sa ndaama la sañcoon daaru ca alsasin ci yalla ma ka waaru waarooti naa Nami birare nenen waw ahina la khali khalililai mam cirono ibrahim ay babulai jantangi joy mam cirono ibrahim werengi joy laylan bada bayma taxawluna wa daru malum ngeni ni mam cirono <laughs> macha allah waaw macha allah sëñ Ibrahima ya yow daal xam naa moom après moom lii <laughs> lancement bis bi la après bis bi moom ñu am jotaay bu yaatu insha allahu rabbi ndax kër gi moom sa kër la wax dëgg yàlla ndax yow moom da ngaa bokk ci ñu ñoo la soppal suñu bopp ndax li la waxoon rek yow dam laa soppoon fort fort di sa ma gën laa fonkaat maa ngi tuub na bu baax waaw gën laa fonkaat macha allah ñu bàyyi rek nga tàggatoo jërëjëf ñi ngi ziaré ñëpp comme ni ko waxé won rek ci biné ne ñu di suñu wayjur yi nekk ci kër ga. hmm dëgg yalla lépp ñom la. ndax suñu wayjur bimu ñu juré yar mhm. nañu jangal nañu. té xamal nañu yoon nga xamné ne fa la tegoon tànkam. ñu mhm. té ko fa. hmm kon ñu ngi leen ñaanal baax sa borom yàggal leen fi te wéral leen di ziaré baax sëriñ Muntaxa Mbàkke ya ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi amiin amiin ziaré sëriñ Bassirou Mbàkke anta ñam ko ñaanal sa borom yàggal ko fi njabootu borom daarul mawti ziar ziar waa ka sëriñ Abdou Khoudous gépp sëriñ Modou Kara sëriñ Bassirou ak mboolem njabootu sëriñ Abdou Khoudous gépp ñu ngi leen ziaré baax ziar sëriñ Moustapha Mbàkke ak mboolem taalib bi yépp ziar njabootu kan maam Cheikh Ibrahima Fall gépp sunu serigne serigne mam cheikh fall mom serigne mor ablay fall ndar mom cheikh ablay mom cheikh ibra ziaré serigne mam bakke fall mom serigne cheikh ndigal ziar serigne bada fall mom serigne cheikh mbawar fall ak mbolem mbokki talib yépp ñu ngi leen di ziaré baaxa baax ziaré serigne ay dara mbakke xam ñoo bokk nek fi ci thiès muy dimbalé talib bi ak ñep mhm. leen gindi cheikh dam sek ñu koy ziaré baax ak mbolem talib yépp di ziar baax bis bi nak ñu ci wo kilifa yoy ñu tuddu yépp mhm. di ci wo mbokki talibé julli képp ko xam rek yaa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ñu ngi la ciy wo di ci wo mbolim imam yi oustaz Nourou Ndaw oustaz Mantane sek oustaz Goraka oustaz mbay Fall oustaz eh, Serigne Makhtar gey ñom ñëpp Serigne mustafa sen ñi leen ciy wo ak julit yëpp dañuy bañal waaye nak ñi ngi wo woo bayiwu ci kenn goor ak jigen mag ak ndaw ñi leen wo ci bis bi di ñaan yalla ñu ci yalla yu bo jam sa borom defal nañ ci lu kawé njort barke borom Touba xam naa xam naa nag soxna si ma waroon nga kaa tudd de waaw soxna xam ah waaw ñu koy nuyu baax de wax dëgg yàlla bu wecc di ko ñaanal sa borom jàmm lam fay sàkku ca kër ga yàlla ko yàlla may barke borom Touba xam naa da nga joxe numéro bi pour ki nga xam koo xam ne rek bëgg naa jot seen Ibrahima mu ci bisam wala tey ji koo xam rek bëgg naa jokk ak seen Ibrahima waa numéro bi 77 la 159 23 81 wala 76 017 33 18 képp koo xam ne woo nañ ci ñaari numéro yooyu rek di nga ñu jot incha allahu rabbi leen di nuyu ma Allah di amaan bëkk bu baax baax ci jëmm ji dal ma Allah di la ñaanal rek fi nga bëgg àgg ci xassida yi di eh, jaajëfalaatal ñëpp képp koo xam ne ya, yaa ngi bàyyi xel ñu ngi lay si commentaire di nu bàyyi xel ba pare wax dëgg di nu seetaan mu leen di jaajëfal bu baax a sama yaay bu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi sama nijaay alaaji mamadou june maa ngi sama magat ak wa man fal gep sama yaay fal bi a bur kër mom duma ko faté mang koy nuyu baakha baaxa baax diko jaajeufal di nuyu baaxa baax eh, dem ba nga xam moy kaolax di nuyu ki nga xam ni moy ciak soxna ciak ma sha Allah dino baye xel bu baakha baax ak kep ko xam rek ñu baye xel di len jaajeufal di len jox dig deje ci benen émission fi ci atu mag ñi ngeen